noise degli uccellini. Let us rewind to a time we was right and just. Nowadays we just fight and bust one another in the back of a crack, a carjack. Or get you killed, watch the blood get spilled, tilt the scale, and watch how fast. Never hold up. Esse é o a sua não tem cheiro, não pode ser um dever. Portugal de dobra, que pago de O que tu diz, amiga, não te torna um dever. Tu quiser, tu quiser, sigue, tu quiser. Sigue a ver a Se vai Tem que que yo. tutto quello che prende pure come li fanno quando gli spiriti che a fare un danno mi tirano schiaffi, calci, pugni e manganellate e io li vorrei mandare a a stronzate da qualche altra parte lui e sua madre invece sono andato in giro con mio padre sono che c'è da dire basta andare con una fly e